Soy Patricio Ross, de la Agencia de Extensión del INTA de San Nicolás y estamos acá con todo el equipo de la agencia eh, colaborando con el stand del Ministerio de Agroindustria, eh, desde el INTA acompañando esta iniciativa y lo que estamos mostrando en este lugar, estamos dentro de una calicata, eh, que es una, técnica que se utiliza para, poder estudiar los suelos en distintas regiones y caracterizarlos y bueno, estamos recibiendo un montón de gente, este, que se interesa mucho por, conocer cómo son los, suelos, cuáles son las características de los distintos horizontes, cómo se compone, cómo se conforma el suelo y cuáles son los efectos que los que podemos ver en este sector de la calicata, cómo son los efectos del uso de las maquinarias y de las labranzas y cuáles son los efectos sobre, el suelo. Este, es muy es muy interesante y está muy concurrida la, jornada. Este, por suerte el tiempo nos acompaña y acá adentro estamos en un ambiente más que agradable.